السلام علیکم لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا ئەو کەسانێک کە خاوەن یوتیوبن خاوەن بزنسن تێگەشتونە لە ڕیکلامکردن لە گوگڵدا یاخود بڵین ڕیکلامکردن کە ڕیکلامەکان بێتە سەر یددیوکانی یوتیوب کاریگەریەکێ لە ناوی یوتیوبدا بۆیە ئیمامڕۆ هەنگاو بە هەنگاو ڕوونی دەکەینەوە کە چۆن تۆ دەتانی خۆت ڕیکلام بۆ خۆت بکەی لە ناو گوگل و یوتیوبدا هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵتان دەبین و هەموو هەنگاوەکان بۆ ئێوە ڕوون دەکەینەوە کە چۆن دەتوانن ڕیکلام بکەن لەنێو گووگڵدا یاخود لەنێو یوتیوبدا. ئەمە یەکەم ستێپمان دەبێ ئەمە یەکەم هەنگاومان دەبێت کە باس لە سپۆ- باز لە سپۆنسەرکردن دەکەین بێگومان لە ئیشاڵە لە کۆمەڵێک ڤیدیۆ وانە تریشدا باس لە سپۆنسەرکردن لە ئینستاگرام و تیکتۆک و فەیسبوک و ئینستاگرام و هەروەها اه، تویتەر و لینکدینیش دەکەین ئیشاڵڵا ستێپ بە ستێپ باسی هەمووان دەکەین بەڵام بەڵام. ئەم ڤیدیۆیە بە سپۆنسەری شا ستۆرە با بە کورتی پێتان بڵێم شا ستۆر چیە ئەگەر ئێوە تیشیرتێکی لەم شێوازەتان دەوێت کە نوسراوە I am YouTuber واتە من یوتیوبەرم لە دیزاینی ناوازەی تر کە ئێوە بە دڵتانە لە لایەنی گەیمینگ لە لایەنی فلم و فلم و دراما دەتوانن لە شا ستۆر بە دەستی بێنن بە کەمترین نرخ گەیاندنی خێرا، لەهەمان کاتیشدا ئەگەر تۆ دەتەوێت دیزاینێکی خۆتی لەسەر بێ، وێنەی چەناڵەکەی خۆتی لەسەر بێ، شتێکی خۆتی لەسەر بێ، ئەوا شاستۆر دەتوانێت بۆ تۆی دابین بکا و بۆ لە خێراترین کاتدا بیگەیەنە بە دەستەوە. بەلەهەمان کاتدا شاستۆر دەتوانێت لۆگۆی ئێوە لەسەر کۆپ و کەڤەر و هەموو ئەوانە دابنێ. لینکەکەی دادنێم لە دسکریپشنی ڤیدیۆکەدا. دەمەوێت بزانم کە ڤیدیۆکە تا چەند بینەری هەیە تا چەند خەڵک حەز بەم بابەتە دەکا چکەی مەش حەز دەکەین شتێک بکەین کە زۆرترین خەڵک سوودی لێ وەرگێ بۆیە ئەگەر پاڵپشتیەکی باش بۆ بە ڤیددیو بێ باشەکانی تریشی لێ دەگەین یان باشتر بڵم زیاتر قوڵ دەبینێت لە بابەتی سوۆشال میدیا مارکتینگ و باسی ئەم بابەتاناکەین بەگەشتی انشاءله بەڵام بێ بزانین کە تا چەند ئێوە حەز بم بابەتە ئەکەن قسەکانم زۆر درێژ ناکەمەوە ئەچینە ناو کۆمپیوتەرەکەمان و لە هەنگ لەوێدا هەنگاو بە هەنگاو بۆ تا ڕوون دەکەمەوە خۆشەویستان بۆ ئەوەی دەستکەین بە ڕکلامکردن لە گوگل ئاتسنس سەرەتا ئەچین چەناڵەکەمان دەکەینەوە باشە کەمە چەناڵ داشبۆردەکەمانە لە بەشی کۆنتێنتەکان کلی لە بەشی کۆنتێنتەکانمانەکەین کە چین بۆ ئێرە بۆ نمونە ئێمە ئەمانە ئەم ڤیددیوەیەدا ئەم ڤیددیوە سپۆنسەرکەین یان بڵێن ڕکلامی بۆ بکەین کلی لێراکەی پاشان کلی لە پرۆمۆت دەکەی پرۆمۆت داگری کە پرۆمۆت داگری ئەدباتە ئێرە باشە گەت ستارت دەکەی ئەگەر ئەکاونتت نییە ئەکاونتێکی بۆ دروست دەکەی واگەر ئەکاونتت هەیە لەسەر ئەکاونتەکەی خۆت بەردەوام دەبی باشە ئەستا لێرەدا ئێمە ئەکاونتێکمان هەیە لەسەر ئەکاونتەکەی خۆمان سپۆنسەر دەکەین بەڵام لە حاڵەتێکدا ئەگەر تۆ کێشەیەک تەبوو لێرە ئەگەر تۆ کێشەیەک تەبوو لێرە دەتوانانی چی بکەی دەتوانی بچی بۆ سیتینگ باشە لە سیتینگ ئەچی بۆ چەنەڵ پێم وابێ یەک دقا ئەچی بۆ چەنەڵ لێرەدا بە گوگل ئاتسەکەی خۆت لینکی دەکە لیگەکاندا دەگری پاشان ڕاستەخۆ چەند شتێک دێتە پێشە تەمووی باشە بوکو زانیاریش ئەمەیان باشترە کە تۆ دای بنێ بۆی کە تۆ وبسایتێک تێ شتێک تەیە پامەکی تێ لە ماوەی دە چرکەیە بۆ بیست چرکە بتانی بیگەێنی ئەمان جۆرە بەکارێنە باشە بەڵام ڕاستەکە ڤیوەکی باشت بۆ دێ بەڵام کاریگەری نییە ئەبێ ئەمە بزانێ بۆ ڤیددیو یوتوب وە لە هەمان کاتدا ئەمەمان هەیە کە ئەمە کاریگەریکی زۆر باشی هەیە بۆ چەناڵەکەت بۆ ڤیو وا ئەکا خەڵک زیاتر پێی یانی ئی خۆی ئینترست بێ پێی بەراود بۆی کە با چۆن بڵێ بە شێوەیەکی بە زۆری نیشانی خەڵکەکەی بدا لێرەدا ئەمە ناکا لە خوارە نیشاندا خەڵکێک حەزی لێبێ ئەتوانێت بیکاتەوە و من ڕیکۆمێندی ئەمەیانەکەم پاشان لێرەدا فەمنێڵێک بۆ سەر ڤیددیوکە دیارریەکەی وەکە بینین ئەمارەوەی خۆمە بەکارهێنین لێرەدا هێدلاینێک بەکارێنین بۆ نمونە ئەنووسینتی بۆ نمونە ئێمە لێرەدا ئەو تایتڵە ئەگۆڕین ئەیکەین چی ئەیکەین بە پاراستنی خێزان پاشە لێر دیسکرپشنێک کە نووسین دەنووسین چی تا سی پێنج وشە بۆمان هەیە بنووسین یان بڵین کەلیما ئەنووسین پاراستنی خێزان لە خوار و تێرشتێکی ترنووسی وەنا پاراستنی منداڵ باشە پاراستنی خێزان پاراستنی منداڵ ئەمە دووە ئەنووسین پاشان هەنگای دواترتینتی تاوەکو بەسەلەن سی و چوار ساڵ بیبینێ و لێدا شێوازی پارێن تشتی وا مل بۆ عێراق بەڕاستی بەکار نایە بۆیە زۆر گرنگ نییە پاشان چین بۆ لاپەڕی دواتر پاشان لێرەدا ئەتوانی بینەرەکان جیا بکەیتەوە بە شێوەی چۆن بڵین ئەو بواری کە بینەرەکە حەزیلەتی و تۆش لە بوارەی بۆ منە عادەتەن من ئەبێ لە بوارەکەی خۆمدا بواری بۆنە سۆشال میدیا تەکنۆفلیس مۆبایل ئیثپس ئەوانە دیاری بکەم یان لە بواری میدیا بوکلاڤەر لۆڤرس ئەوانە گەیمەر ئەمانە دیارەکەم بۆی یددیوکەی من نیشانی ئەوەندا بەڵام لە کوردستاندا کە بوارەکان تێکەڵن کەمتر چانسی بەکارهێنانی ئەوانە هەیە و کەمتر ئەگەری سەرکەوتنی هەیە مەگەر بزنسەکەی تۆ زۆ زۆ دیار بێ مەگەر بزنسەکەی تۆ زۆ زۆر جیاواز بێ بۆیە باشتر وایە من ڕکمەندەکەم کیپ ئینترست ئاس ئاس بۆرد ئاس پۆسیبل واتە بیگەرە بە هەمووی ئەوەی کە ئەکەوێنی لەو تارگێتەیە ئینتر دەیلی باجێت دەلی دەیلی باجێت ئەوەیە کە تۆ چەند پارە بۆ ئەم ڕکلامە تەرخانەکی ڕۆژانە ئەمە بۆ نەمەمانوێت تەنها ڕۆژی پێنج دۆلارمان لێ بڕە کە ئەڵێی پێنج دۆلارمان لێ بڕە ئەڵێ هەزار و شەش سەد بۆ چوار هەزار ڤیوت هەیە ئەگەر ئاگدار بە ئەوە ئەگەرە ئیستمیتە ئەگەر بڵێین بۆ نمونە ڕۆژی هەزار دۆلار ئەڵێ پەنجا و نۆ هەزار بۆ شەش سەد و هەشتا هەزار کەسێ بینێ باشە تۆ چەند پارەکە زیاتر کەی بینەری زیاترە ئێمە ئەڵێن پێنج دۆلار ئێستا ئەمە بەسەر زانیارەکانانە ئاڵێ زانیارەکەت بەم شێوازێ دڵنیای دڵنیای بەڵێن دڵنیاب دێین باسیەکەین زۆر زۆر زۆر زۆر قوڵە زۆر زۆر شتی پێ دەکرێ ئەگەر بزانین ڤیددیوکە سەپۆرتی بۆ بێ خەڵک حەزی پێ بکە ئێوە حەزی پێ بکەن ئەوە بێگومان بەشی تری لەکەین هەموو بە شەڕونەکەینەوە کە ئەتوانێت کاریگەریەکی باش لەسەر کارەکەی تۆ دروستکە ئێستا هەنگاوێکی ترمان هەیە ئەویش بابەتی پارەدان ئەتی تولز ئاسیتینگ داگری پاشەتی بۆ بیڵنگ باشە ئەتیم بۆ سەمەری باشە لێر دابینی کە ئێمە تەنها یەک یەک دلار و حفتا دو سنتمان ماوە بۆی بتانی پارە زیادکە یەکەم شت پێویستە تۆ لە بەشی هاوی و پێی پەیمەمی سۆدەکە دانابێ پارە داخلکردنێکە دانە بەستا من ئەم کارتانم داخل کردووە تۆ دەتوانانی ئەت پێمی سەداگری کە کارتێکی بانقی داخلەکەی کە پێویستە کارتە بانقەکە هی بانقەکان بێ بۆ نمونە واتە پریپیت کارد نەبێ کاڵم پریپیت کار نەبێ واتە کە بانقەکە کارتەکە یان بڵێم کارتەکە لەسەر ناوی تۆ بێ باشە واتە بۆ نمونە بانقی جیهان بانقی کوردستان ئەمانە ئەم جۆرە باقانە بێ کە لەسەر نای خۆت باتە کارتەکانی ترین کە پری پیدن ڕاستەخۆ تۆپارە دەی وەریەگری ناتوانی لێرە بەکاری بێنی باشە ئەبێ ئاگداری ئەم خاڵە بێ بۆی ئەمە بەشی پارەدان و کاتێک کاتێک بامە ڕاگرین کاتێک کە پارەکەت داخڵ کرد ئەچی بۆ ئەم بەشە باشە میک پەیمنت داگری بۆی پارە داخڵکەی لێردا ئەنووسیتی بۆ نووسی 100 دلار لەو کارتی کە داخلت کردو و مێک پەیمنت و دێتە سەر حسابەکەت و بۆ پێی ئەوە لێتەڕەوە لێرەشدا وەصلەکانت بۆ دانێ کە چەند چەند سرف کرتا بۆ نەمەناخجار بیست و سێ مانگ یەک بۆ بیست و سێ مانگ سی و هەشت دۆلارم سەرف کردووە لە ئەکاونتەکەی خۆمدا ئەمە بەگشتی سەبارەت بە ڕێکلامکردن بۆ ڤیدیۆیەکت بوو لە نێو گوگڵدا بەهیوام سوودی هەبێ بیرتان نەچێ لایک سەبسکرایب و کۆمێنتەکانیشتان ئەگەر هەتانە. خۆشەویستان لەم ڤیدیۆدا باسی سپۆنسەرکردن یان یان ڕوونتر بڵێم ڕیکلامکردنمان کرد لە گوگڵ و ئەودیەنس نێتۆرکەکان بە هیوام بە ڤیدیۆ سوودی هەبێ بۆتان و ئەو پرسیارە ئەو کەسانی کە پرسیارن هەبوو لەم بارەوە هیوادارم کە وەڵامیان وەرگرتی بە لەم ڤیددیوە بۆ تا ڤیددیوکتتر بەخواتان دەستپێرم